Bienvenido al canal Barbecho. Con nuestros vídeos aprenderás sobre cómo hacer un borrado seguro, cómo configurar una cuenta de Google, qué hacer en caso de que te estafen en la red, cómo detectar fake news o cómo prevenir un ataque de phishing. No te lo pierdas.